Lo ringraziamo del suo contributo e gli chiediamo. Cosa ne pensi della recente proposta di paid peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani? ITGate in questi anni ha sempre avuto una politica di peering eh, aperta e qua, anche quando le condizioni richiedevano una politica più attenta abbiamo sempre utilizzato una politica di peering eh, selettiva ma comunque orientata al beneficio comune. Noi crediamo che l'interconnessione con Telecom Italia, eh, il peering con Telecom Italia possa essere comunque un fattore di vantaggio in una relazione di win-win tra gli operatori di contenuti e, e la stessa Telecom Italia Italia che ha il vantaggio di avere una quota parte degli utenti eh, italiani molto molto importante, per cui siamo dell'idea che il modello di peering di Telecom Italia dovrebbe rimanere basato su una logica di free peering e non essere portato a paid peering.